宮崎県のね高千穂高校が、えー、日々やってるですね面をつけない足の強化方法っていうのがあったんですよ。百秋武道具店の動画こんにちは、百秋ブログでルガです。やってますか今日は、面をつけなくてもできる 足を強化する稽古法についてお話しします。いや、悩みわかりますよ。コロナも心配だけど、梅雨が明けてね、急に暑くなっちゃったんですよ。面マスクのこともあるし、熱中症やっぱり心配だよね。まあ、とにかくね、この夏は、面をね、そんなにずっとつけてるってことはね、多分できないと思うんですよね。そんな時に、今月号の、9月号の剣道日本の特集で、宮崎県のね、高千穂高校が、えー、日々やってるですね、面をつけない足の強化方法っていうのがあ ったんですよ。まあ、今回も剣道日報さんの許可をいただいて動画を載せてます。詳しく見たい人はぜひ今月号ですね、えー、9月号か、2020年の9月号、本屋さん行ってネットで買って見てみてください。今日紹介するメニューはね、全部マジでやると30分ぐらいかかるそうなんだけど、まあ、ああいう強豪校はね、これを 稽古前にやって水分補給とってその後目つけて稽古してんだよねほんとすごいねまあ今の段階なんでねこの動画にあるように広い体育館でやるのはまだ無理にしてもねなるほど面をつけなくてもここまでできるんだとかいやまだまだやれてないこと多いなとか今の一人稽古をもう一回見直してみようかなとか別に高校生じゃなくてもね小学生でも中学生でも大人の人でも参考になるとかたくさんあると思うんですよかったら是非見てくださいじゃあ早速参りましょう日本を代表する強豪校 高千穂高校厳しい稽古の一環として日々行われているのが面をつけずに行う足の強化である稽古で注意すべき点を野口監督に聞いたここで紹介している練習は2017年に撮影されたものですが基本的な内容は変わっていません全国の強豪校を見れば下半身の安定は間違いなく見て取れます足さばきで特に注意を向けているのが膝です 素振りまずは綺麗なフォームで振る意識が大切ですそこに手足の一致した振りを心がけます左手で竹刀を振り最後のところで手首を使って剣先を押し込みますこの押し込みが生む差は数センチに過ぎませんがその差が一本になるかどうかを分けると思います 打った瞬間に1本につながる素振りができているかが一番の基本ですが、素振りの段階でできていなければ、面をつけた後も1本になるうちはできないと思います。だから素振りは重要なのです。この最後のところの手首をグッと押し込むところで剣先を振るわけだ。だから見てるダメなやつは全部1、2ってここで終わってる。最後の下までギュッてしないを振り下ろさないと。また、はい 送り足送り足の稽古全体で注意するのは剣先の高さです疲れたりすると剣先が上がりがちなのですがその状態では実践だと小手を相手に見せていると思います足の動きを急がなくていいから剣線が高い全身膝から先に前に出るよう指導しています理由は重心です つま先から前に進めば、膝は伸びきっている状態です。そうなると、右足のつま先が浮き、重心が後ろにかかってしまいます。膝から進むことによって腰も入ります。膝から行くように膝から交代交代するときによく言うのは相手に足の裏を見せないこと つまりつま先が上がってかかとだけがついている状態のことを指します右足の膝を使って体を後ろに押し出すようにし一緒に左足をパッと引くそうすると足幅も変わらず下がれます足の裏を見せないようにしないと足の裏を動きの変わりを早くぞ き技構えたまま前に進み途中で止まってすかさず引き面を打つこの動作を繰り返します引き技でも素振りと同様に打った時は最後の手首の押し込みが重要な要素の一つになります下まで剣先は下まで下まで下まで 剣先は下まで振り返り注意しているのは振り返った瞬間での体勢づくりを早くできるかどうか左足が蹴り出せる状態であることはもちろんですが私はここでも膝を意識させています右膝が伸びきっていれば重心はおそらく後ろにかかっているのではないでしょうか 回転が遅い回転がはい振り返って固定構えてから構えてから左足の強化左足で蹴り出す力が必要なのは言うまでもないでしょうそれを鍛えるために左足に特化した足さばきを取り入れています左足のすり足足の部位で最後に床から離れるのは親指ですが親指で 前に蹴るのではなく床を押すように意識します。大きく前へ飛びながらの面打ちより遠くへ 上ではなく前へ飛ぶようにします。左足全体を使います。前後左右の足さばき最初は大きく確実に移動させますがそれでもスムーズさを求めたいところです小さくの時はとにかく早く行うように さらに滑らかさも求めたいところですが、これは時間がかかりますね。はい、ラスト小さく、はい、下を見ない下をいかがでした以上が